अस्सलाम वालेकुम आप सब कैसे हैं हम अच्छे हैं अल्लाह से दुआ कर रहे हैं आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए हम बनाएंगे स्पाइसी चिकन ड्रमस्टिक स्टिक इसके लिए हमने दही लिया है three tablespoon curd chicken drumstick को अच्छे से धो के इसको कट लगा लिया इस तरह से सब तरफ कट लगा लिए ठीक है और इसमें जाएगा ये ड्राई मसाला और इसमें ये ड्राई मसाला जाएगा इसमें हमने सॉल्ट लिया one teaspoon garam masala one teaspoon हल्दी half teaspoon chilli powder one teaspoon और ये है इटालियन हर्ब्स ठीक है ये थाइम्स है और ये धनिया पाउडर ये हमने one and half teaspoon लिए ठीक है तो ये सारा मसाला इस दही के अंदर मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 tablespoon ginger garlic paste. Hot sauce 1 teaspoon. Tomato ketchup 1 tablespoon. Tomato ketchup one tablespoon और टू टेबल स्पून ऑयल इसको अच्छे से मिक्स कर देना sesame seed half teaspoon इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे चिकन को इसमें मसाले में अच्छे से कोट करना है half teaspoon chilli flakes add करेंगे अब इसको अच्छे से कोट करना है ये अच्छे से मिक्स हो गया अब इसको सेट होने के लिए एक घंटे के लिए रख देंगे इसमें हाफ लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको सेट होने के लिए रख देंगे ठीक है मिक्स करके अब इसको एक घंटे के लिए मैरिनेट करना है ये मैरिनेट हो गया देखिए अब हम इसकी कुकिंग करेंगे कढ़ाई में पहले ऑयल ऐड करें ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है अब इसमें हम चिकन का पीस इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके चिकन के पीस इसमें डालते हैं ये मसाला जो बचा ये भी इसके ऊपर डाल दूंगी इसी मसाले के बाउल में हाफ कप पानी डाल के इसको इसके अंदर डालो इससे हमारा चिकन भी टेंडर हो जाए और मसाला भी पक जाएगा अब इसे कवर कर देंगे देखिए इसका पानी ड्राई होने लगा है इसको और ड्राई करना है और चिकन भी टेंडर हो गया है देखिए पूरा गोश्त इसका यहाँ से छोड़ दिया तो इसका मतलब चिकन टेंडर हो गया अब बस इसको पानी ड्राई करना है तो इसको ओपन करके इसको पानी ड्राई करना है ये रेडी है तब हम इसको सर्विंग के लिए निकालते हैं